Tapi sebelumnya guys, pernah nggak sih guys ya malam hari itu kita bertemu dengan hantu ya kan? Dengan jin ataupun makhluk halus lah seperti itu. Dan banyak juga istilahnya konten-konten sekarang itu yang ada di TikTok ataupun di YouTube itu yang berkenaan dengan makhluk halus atau bisa dikatakan orang kesurupan dan lain sebagainya gitu atau bisa dikatakan juga yang explore gitu guys mencari hantu dan jin penampakannya seperti itu guys ya dan di sini ternyata ada ulasannya daripada Ustadz Badli Alauddin kenapa kalau waktu malam kita itu senang jumpa makhluk halus nah saya sudah penasaran juga guys ya kenapa identik gitu tapi saya juga nggak pernah istilahnya menangani orang-orang kesurupan di malam hari ataupun siang hari ya kalau malam hari itu biasanya habis maghrib habis maghrib menuju ke isya seperti itu nanti kalau sudah agak malam itu agak kurang seperti itu guys ya dan kalau istilahnya siang hari saya biasa waktu-waktu saya masih sekolah ya dulu itu sekitar jam-jam pagi jam 9 jam 11 setelah duhur itu kurang ya jadi dia itu seperti itu, kebiasaan seperti itu guys ya. Tapi gak ngerti juga sih kenapa gitu kan. Identik kalau malam hari itu kita berjumpa dengan makhluk halus. Apakah berbeda dunia kita? Maksudnya adalah kalau siang ya kalau siang di kita itu malam sama makhluk halus gitu, malam hari gitu. Atau sebaliknya kita itu malam, mereka itu siang hari. Wah, nggak ngerti juga ya, wallahu alam bisawab. Nah, langsung saja daripada kita penasaran gitu, guys. Kita dengarkan penjelasan daripada Ustadz Badli Alauddin ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Kemudian, apa lagi gaya yang berpahala ini? Seluruhnya persediaan sebelum raya. Sebelum okay. raya. Ini sebelum daripada kita nak Aidilfitri menyambut pada satu Syawal itu. Yaitu persediaan kebiasaannya orang Malaysia ni adalah mereka nak mudik lebaran. Ini istilah rakan-rakan kita di Indonesia dia panggil mudik lebaran. Mudik, mudik ya. Kita panggil balik kampung lah. Balik kampung. Ni ramai ni, saya ingat saudara-saudara tuan-tuan jemaah di sini, ni bukan anak jati sini. Rasanya kan ramai yang ada kampung halaman. Sudah pasti sedang merancang nak balik kampung. Bagus, balik kampung ni satu ibadat yang bermusafir ni ibadat. Perjalanan situ ibadat. Jadi kita share macam mana nak jadikan balik kampung kita itu pun dapat pahala juga. Betul. Baik, adab untuk kita nak balik ke kampung ini. Pertama sekali, ni kalau dapat pahala lah. Tuan-tuan tolak hari Khamis, dapat pahala. Oh, hari Khamis. Tolak apa juga lah bukan balik raya lah, next week ni pun. Apa juga pergerakan, lah hari Khamis. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fil Ghazwat ghazwati Tabuk yaumal Khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis kata sahabat nabi ni ketika dia pergi ke perang tabuk dia pilih untuk memulakan rombongan pada hari khamis Allah wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis dan nabi kami tengok dia sangat suka bertolak hari khamis oh, hadis riwayat bukhari dan muslim apa sebab kerana hari khamis hari amalan dibentangkan tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis. Amalan kita ni ditabelkan, buat presentationnya di hadapan Allah setiap hari Isnin hari dan juga hari Khamis. Aha. Sebab itu kata para ulama hari Khamis ini banyak hajat-hajat ditunaikan. Kalau dalam Allah. sejarah. Sebagai contoh Nabi Ibrahim dia dapat bertemu dengan Raja Mesir pada hari Khamis. Adik-beradik Nabi Yusuf dapat bertemu dengan Nabi Yusuf setelah mereka mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi. Perjumpaan reunion itu berlaku pada hari Khamis. Bunyamin, adik kepada Nabi Yusuf, datang ke Mesir awal, berjumpa dengan Nabi Yusuf juga pada hari Khamis. Masya Nabi Yaakob datang berjumpa dengan anak andanya Nabi Yusuf, juga berlaku pada hari Khamis. Nabi Musa masuk semula ke Mesir untuk mengajak Fir'aun kepada dakwah, juga hari Khamis. Dan Nabi SAW sendiri selain daripada tabuk, dia masuk ke Mekah lepas perjanjian Hudaibiyah pun hari Kamis. Jadi melihat kepada sirah itu, ah. ulama mengatakan elok kalau kita dapat bertolak pada hari Kamis. Ini bukan wajib. Ini bukan nak kata pertuan-tuan Jumaat tu raya. Tidak. Tapi fadilat kelebihan. Nak dapat pahala hidup ni, nak cari Tidak hanya balik kampung ya. sebab pahala ni mata wang akhirat. Kita di akhirat kita kena bawa belanja duit. Tapi mata wang mesti sesuai dengan negara yang kita nak pergi. tuan nak pergi Mekah, ringgit tak boleh bawa. Kena tukar rial dulu. tuan nak pergi Amerika, kena bawa US dollar. Nak pergi Singapura, kena bawa sen dollar. Kena bawa Thailand, bawa baht. Pergi Amsterdam, nak kena bawa euro. Pergi UK, kena bawa pound sterling. Pergi akhirat, bawa pahala. Pahala Betul. tu currency kita. So, macam mana Betul. nak kutip banyak currency pahala ini? dengan buat benda-benda gini lah. Tolak air kami. Ini contoh sajalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak bertolak nanti, bertolak pagi-pagi. Tolak ha. pagi-pagi. Sebab hujahnya adalah kerana Nabi SAW mendoakan umatnya keberkatan waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Allah. Allahumma barik um, li ummati fi bukuriha. Ya Allah kau kurnia berkat. Berkat ni mana campur tangan, interfere, interfere daripada Allah dalam hidup kita. Jadi pagi-pagi tu ada keberkatan. Masya-Allah. Selain itu juga tujuannya kita elok bertolak pagi supaya tak ganggu keluarga kita di waktu malam. Sampai ke rumah eh, keluarga di kampung tengah-tengah malam nyusah kau orang. Iza atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahlahu lailah. Nabi pesan, kalau kamu lama berpisah dengan keluarga itu, jangan pergi ke rumah dia dengan ketuk pintu pada waktu malam. Kita lama tak balik kampung, bangkali sibuk apa semua. Balik pun balik mungkin seorang tak bawa anak-anak, semestinya nyinggah gitu je tak tidur. Kali ini nak balik 2-3 hari. Satu family ikut. Jadi Nabi pesan kalau dah lama tak berjumpa, jangan sampai ke rumah tu malam. tengah malam mak kita misalnya ayah di kampung ke siang kau tu lah sampai pukul 2-3 pagi tertanya-tanya dia engkau dah kat mana, mesej, kesian orang tu jadi renyah kita itulah dia excited kan nak cucu nak balik ataupun kita nak pergi rumah adik-beradik kita ke singgah on the way sampai tengah-tengah malam susah korang Masya Allah. Orang betul tu pula baru kahwin. Kita nak sampai 2-3 pagi. Nyusah kau orang. Tertukar kain. Suruh pakai kain nah, batik. Suami keluar. Terperanjat. Pukul 4 pagi datang rumah orang. Tak apa-apa sesuai. Sebab itu Nabi SAW sendiri. Dia sangat suka sampai destinasi pagi. Dia suka. Kana Rasulullah SAW. La yatruku alhau layla. Wa kana ya'tihim rudwatan wa asyiyatan. Nabi dia tak ketuk rumah orang waktu malam. Itu polisi dia. Dia tak suka pergi rumah orang, rumah saudara waktu malam dia tak gemar. Dua waktu saja dia pergi rumah orang, pagi ataupun petang. Itu Nabi punya style. Dia, dia tak suka. Bertolak malam ni pun sebenarnya banyak musuh tolak malam ni. Lau annan nas yang ya'lamuna minal wahdati ma'alam masa roki masarakibun bilaili wahdahu. Nabi pernah sebut. Kalaulah engkau boleh nampak apa yang aku nampak, Hmm. Dan secara kau tak takkan berani berjalan seorang waktu malam. Kata nabi Bukhari. Sebab ah, dia, ada satu lagi makhluk saudara kita juga. Namanya jin. Jin ni saudara kita betul. Memang saudara betul. Dalam hadis sebut saudara engkau. Lalu kau jangan bergaduh dengan jin ni. <laughs> Jin ni siang kita malam dia. Ah betul. Malam kita siang dia. Jadi oh. ketika kita bertolak malam, tu siang dia. Ah tu sepanjang jalan atas highway ada lah benda-benda pelik kita nampak. Nampak Volkswagen kuning lah, nampak Maya Karin lah, macam-macam ada lah benda kita nak tu ropi kan nampak. Jadi itu sebab itu siang dia. Ah cuma kalau kita dah tak ada pilihan, ustaz, kita orang kalau siang anak kecil ustaz, cuaca panas, aircon belakang tak kuat depannya kuat kereta <laughs> family kan aircon belakang kalau tak kuat jadi dia bantai duduk dekat dengan handbrake ramai-ramai sengit kereta ustaz semua nak ke aircon kalau kita faham kita pun balik-balik ramai masa kecil dulu kan tidur atas speaker <laughs> dia macam panas tolak siang dia renyah campur dengan jam lagi driver tak apalah dia aircon tala ke muka dia kita ni hak belakang Puan-puan adalah pangku lima orang tu depan semua nak ke aircon semua ayahnya eh lah duduk seorang tak ada orang kacau kami tak boleh tolak siang ustaz nak kena tolak malam sejuk sikit hari pun dia tidur tu kan selamat <laughs> jadi dia tidur kita orang ni lega sepanjang jalan kalau tidak kan beri tandas lah nak beli krim lah dia bantainya bergusti wrestling di belakang tu sekarang ya kita faham kita pada adik-adik ramai kita tahu jadi kalau nak bertolak malam ulama mengatakan biar tengah malam tu. Sebab kita sampai siang. Alaikum bil duljati fa innal arda tutwa bil laili. Nabi pernah pesan kalau nak bertolak malam, bertolaklah tengah malam sedikit. Kerana bumi, ha, ini bahasa simbolik Nabi ajarkan. Fa'inal arda tutuwa bil lail. Sebab tengah malam ini bumi terlipat. Oh. Ulama bincang ni hadis Abu Daud. Apa makna bumi terlipat tengah malam? Rupanya ini istilah untuk menunjukkan pendek perjalanan. Mana jalan tu panjang, gulung jadi pendek. Kenapa pendek? Tuan-tuan yang biasa travel pun perasan. Tolak siang dan tolak malam lain. Dia punya Peter, duration ah, travel betul. kita. Sebab tak banyak trafik. Bila tengah malam, mat motor tak ada. Geng motor besar ramai-ramai mana ada tengah-tengah malam. Tak ada, tak ada, dia siang tak. itu sebab dia nak menikmati perjalanan. Budak-budak kalau ada pun adalah rempit 5-6 orang itu sajalah. Dia menerak atas Superman begitu. Lori tak banyak dah. Kalau tengah malam lori ni dia ada itu. SOP juga. Tengah malam dia akan rehat sampai pukul dua pagi. Dia, dia, kalau tuan-tuan perasan kebanyakannya relax lah. Cuma atas kita lah kuat tak kuat nak drive tengah malam ni. Betul. Jadi kalau capek. nak malam kata Nabi, tengah malam sikit. Jangan Betul. jangan di malam 8, 9. Jadi kita akan sampai tengah malam pula di kampung. Kalau kau tolak tengah malam, kita akan sampai pagi siangnya di kampung. Ha, siang pun, ya betul. Itu yang kedua. Memilih waktu, momen yang sesuai, dapat pahala. Niat nak ikut petunjuk Nabi, SOP. yang kedua. Allahumma salli ala sallallahu Muhammad. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya penjelasan daripada Ustaz Badli Syahlautin berkenaan dengan kenapa gitu kan malam hari itu kita berjumpa dengan makhluk halus ataupun hantu ataupun setan gitu kan. Karena ya betul ya, saya menyangka juga begitu ya, guys ya. Malamnya kita itu siangnya mereka gitu dan siangnya kita malam bagi mereka gitu guys ya. Pantesan istilahnya kenapa orang banyak jumpa ataupun nampak ya kan uh, makhluk halus itu pada malam hari. Kadang lagi lagi jalan gitu terus kayak ada yang lewat dan lain sebagainya ternyata mereka main-mainnya itu di malam hari guys ya Allahu Akbar dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli Syalauddin berkenaan dengan perjalanan maka ya kita disunahkan berjalan untuk bepergian itu hari Kamis seperti itu teman-teman dan juga kalau bisa uh, istilahnya tidak mengganggu orang-orang yang kita datangi ataupun bertamu jangan sampai malam hari ya jadi stylenya Nabi Muhammad SAW itu antara pagi dan petang tidak malam malam hari. Kalau tiba di malam hari, maka Rasulullah SAW tidak akan mengetuk pintu hingga pagi harinya. Allahu Akbar. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya ya. Dan Allahu Akbar, sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Ustadz Badrisha. Jazakumullah Ustadz sudah menasihati kita, memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita. Sehingga kita lebih tahu lagi bagaimana cara supaya setiap kegiatan kita mendapatkan pahala dari Allah Allah Subhanahu wa taala.